በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቸርነቱ ምሕረቱ ይቅርታው ለዘላለም የባህሪ ገንዘብ የሆነ አምላካችን ቸሩ እግዚአብሔር ከሁሉ አስቀድሞ ስሙ የከበረ የተመሰገነ የሆነና እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት አረፈዳችሁ? እንዴት አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የከበረ የተመሰገነ ይሁን። መድኃኔ ዓለም ቸሩ አምላካችን ቸሪቱም አምላክ የጥምቀትን በዓል በቸር አስፈጽመው ከዚህ ዕለት ከዚህ ሰዓት በቸርነታቸው አድርሰውናልና ለአምላካችን ለፈጣሪነቱ እንደሚገባ ክብር ምስጋና ለመቤታችን ለድንግል ማርያም አምላክ ወላዲት አምላክ እንደመሆኗ ክብር ምስጋና ለቅዱሳን ሁሉ ክብር ምስጋና ይገባል። ለጸው መስቀሉ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ክብር ምስጋና ይገባል። እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ፣ እንኳን አብሮ አደረሰን። ቸሩ መድኃኔ ዓለም የቸርነቱን ስራ ይስራልን። ከመቤታችን ጣዕመ ፍቅሯን ሁሉ ያሳድርብን። እንግዲያው ዛሬ የቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም ዓመታዊ በዓሉ ነውና ያው ሰሞኑን ስብከት ትምህርት አልነበረም የሚል ጥያቄ ስጠይቁም ስለነበር ያው የምታውቁት ነው፣ የተለመደ ነው። ቼስ የሰው ልጅ በዚህ ዓለም ሲኖር ድንቅ የለውም መታመም፣ መተኛት፣ መነሳት አስደናቂ ነገር የለውም እና ትንሽ ያው አሁንም ብዙ አላገገምኩም፣ ግን ያው የቅዱስ ጳውሎስ ነገር ሳይነገር እለቱ ቢያልፍ ሰውነቴን ያውከዋልና እሱን እናመስግነው፣ ቅዱስ ጳውሎስ እናመስግነው ብዬ ነው እንጂ ያው ብዙ አልበረታሁም። አሁንም በእርግጥ ግን መድኃኔዓለም ቸር ቸርን ለሁላችንም ምሕረቱን ይላክ። በተለይ በመከራ በአስጨናቂ ነገር ላሉ ወገኖቻችን ሁሉ መድኃኔዓለም እሱ ቸር ነውና ይቅርታውን ቸርነቱን ይላክ። ለሁሉም እንግዲህ መቼስ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ የሚወራ ነገር ይኖራል፣ ብዙ ነገር ትኩረታችን የሚስበው ግን እግዚአብሔርን ማመስገንን ማምላክን ቅዱሳንን ማመስገንን የመሰለ ነገር የለም። ትልቁ ነገር በሁሉ ነገር እነሱ ልናመሰግናቸው ይገባል። በተለይ የዓለም ብርሃን የሆነ ለመናፍቃን፣ ለአይሁድ፣ ለአጋንንት መዶሻ የነበረ ስም አጠራሮ የከበረ ደግነቱ ያማረ ቅዱስ ጳውሎስ ይቺ በዓሉ ብዙ አትታወቅም፣ ጥር 17 ቀን የምትደረግ በዓሉ እኔም በእውነት በዝክረ ቅዱሳን እስካሁን ድረስ ብዙ አልጻፍኩም በዚህ ጉዳይ ላይ እና እስኪ እንደው ዛሬ ጀምሮ እንደው ዛሬ መጀመሪያ እንደዚህ እናመስግነውና ባለቤቱ እንዳለ ደግሞ እየቆየ ደግሞ እንግዲህ ክብሩን የምንገልጥበትን ነገር እየጨመረ እንሄዳለን፣ በይቅርታው መጠን ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃን ዓለም በቤተ ክርስቲያናችን ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያትም አይቆጠርም፣ ከሰባ ሁለቱ አርድእትም አይቆጠርም ከመቶ ሀያ ቤተሰብ አልነበረም። ነገር ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ዘመን በጣም በቅንዓቱ የሚታወቅ ለሕገ አይሁድ ለሕገ ኦሪት በጣም የሚቀና ሰው ነበር እና ክርስቲያን ትውፊት እንደሚለው ቅዱስ ጳውሎስ የተወለደ ጌታ በተወለደ በአምስት ዓመቱ ነው ይባላል። ጌታ በአንድ ዓመተ ምሕረት ነው የተወለደ። ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በአምስት ዓመተ ምሕረት ነው የተወለደ። በአምስት ዓመተ ምሕረት አሁን የቅዱስ ጳውሎስን ልደትና ክብር ከተባለ 2014 ላይ ነው የምንገኘውና ቅዱስ ጳውሎስ በሚቀጥለው ዓመት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ሁለት ሺኛ ዓመት የልደት በዓሉ ይከበራል ማለት ነው። የቅዱስ ጳውሎስ ሁለት ሺኛ ዓመት ልደት በሚቀጥለው ዓመት እግዚአብሔር ሀገር ሰላም ሆኖ ካገናኘን እንዲህ ባለው ቀን እናስበዋለን ማለት ነው እና በአምስት ዓመተ ምህረት ነው የተወለደ። ሰማዕትነት የተቀበለ በስሳ ሰባት ዓመተ ምህረት ነው። ያ ማለት አጠቃላይ ዕድሜው ስሳ ሁለት ስድሳ ሁለት ዕድሜ ነው የኖረና ከስድሳ ሁለቱ መካከል የተጠራ በ42 ዓመተ ምህረት ስለሆነ 25 ዓመታት ነው ለወንጌል አገልግሎት በክርስትና የተጋና ስሳ ሁለት ላይ እንግዲህ ያው 25ን ቀነሳችሁ የቀረውን ጊዜ ለህገ ኦሪት ለህገ አይሁድ በመቅናት ነው ያሳለፈው እና ይሄ ቅዱስ ሰው በቤተ ክርስቲያናችን በጣም እንደ ምንድን ነው እንደ አስፈላጊ ነጥብ ከሚታዩ ነገሮች በነገረ ቅደው የሁሉ የማዳን ስራ የጌታ ነው ጌታችን የማዳን ስራ ነገር ግን ጌታችን እኛን በቸርነቱ ኃጢአት ቁራኝነት ከዲያብሎስ ባርነት ከታደገን በኋላ ይሄ መደረጉን ዓለም መዳኑን ድነት መሰጠቱን የምስራችን ወንጌል ማለት ስብከት ማለት ነው። ስብከት ማለት የምስራች ማለት ነው። ይህንን የምስራች ለመንገር የተመረጡ ሐዋርያት ናቸውና አስቀድሞ ጌታ ከመረጣቸው በላይ እጅግ የደከመው ቅዱስ ጳውሎስ የተመረጠበት ቀን ለየት ያለና ለብቻው ነው። ኢየሱስ በጣም ለብቻውን የተመረጠ ሐዋርያት አመራረጣቸው የተለያየ ነው። ለምሳሌ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ስትመለከቱት ዮሐንስና አንድሪያስ በራሳቸው ሲከተሉት እነ ፊልጶስን እነ ማቴዎስን መንገድ ላይ አግኝቶ ተከተሉኝ ሲላቸው እነ ዘኬዎስን ከቀራጭነት ሲጠራቸው የተለያየ ስፍራ በተለያየ ምክንያት ነው የጠራቸው፣ በተለያየ ምክንያት። የቅዱስ ጳውሎስ ግን አንደኛ ዘግይቶ ነው ጌታ የመረጠው ካረገ በኋላ ጌታ በ34 ዓመተ ምህረት አረገ። ከዚያ ከስምንት ዓመት በኋላ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የተመረጠውና ቅዱስ ጳውሎስ ሁለት አስገራሚ አጋጣሚዎች አሉ። አንደኛው ጌታ በሚያስተምርበት ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በአማካኝ ጌታ 30 ዓመት ሲሆነ እሱ 25 ዓመቱ ነው። ገና ወጣት ልጅ ነበረና አይሁድ የሚናገሩትን እየሰማ ይበሳጭ ነበረ። ምክንያቱም አይሁድ፣ ፈሪሳውያን፣ ጸሐፍቱ ጌታን አይወዱትም፣ ያው ትምህርቱን ይጠሉበት ነበር እና ያን እየሰማ ይበሳጭ ይቆጣ ነበርና ጌታ በተያዘባት ምሽት በምሴት ሐሙስ መጋቢት 26 ለ27 ሌሊት ቅዱስ ጳውሎስ መያዙን ሲሰማ መጥቶ ነበረ። ከሊቀ ካህናቱ ግቢ ገብቶ ነበረ እና ጌታን ፊቱን ሸፍነው ሲመቱት ያን ሁሉ መከራ ሲያደርሱበት ቅዱስ ጳውሎስ አብሮ እዚያ መከራው ተሳትፏል። ጌታን ተማቷል እና ያን ጊዜ ነው ጌታችን ፍንጭ ሰጠው። ኋላ ስለ ስሜ ብለህ በምትቀበለው ነገር ይጸጽታል ብሎ ያን ጊዜ ፍንጭ ሰጥቶታል። ግን ጌታ ምንም ነገር ያለ ጊዜው አይሰራም። በእውነቱ በጣም የእግዚአብሔር ነገር አሁን ልመና አለን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቢሆን አሁን ቤተክርስቲያን እንደዚህ ብታገኝ እንደዚህ ቢደረግላት ብለን የምንመኘው ምንጸልየው ነገር አለ ወይ ትንቢት የተነገረለት ለምሳሌ ኢትዮጵያ እንደዚህ ታገኛለች ደግ መሪ ይመጣል እየተባለ እና መቼስ ያለ ጊዜው አይሆንም ያለ ጊዜው አይሆንም ማለት ደግሞ መስራት ደግሞ ይጠበቅብናል ደግሞ ያለ ስራም አይሆንም ያለ ጊዜው ብቻ ሳይሆን እና የዓለም ብርሃን የተባለ ቅዱስ ጳውሎስ ያን ጊዜ በጌታ ህማም ላይ ተሳትፏል ጌታን ካሰቃዩት ውስጥ ሌሊት አብሮ ሲያሰቃይ አድሯል እና እሱ አንድ የሚገርም ታሪክ ነበረ። ከዚያ በኋላ እንደገና ደግሞ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ሰባት ላይ እንደተጠቀሰው ቅዱስ እስጢፋኖስን ሊወግሩ ከተሰበሰቡ ሰዎች መካከል እሱ ነበረና ክንደ ብርቱ ነው የነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ክንደ ብርቱ ነው። ነገር ግን ያን ቀን ከሚወግሩት ይልቅ ልብሱን ከሚጠብቅ ልብሳቸውን ከሚጠብቁት ወገን ነበርና ልብሳቸውን ሲጠብቅላቸው ነበርና ጌታም ትንቢት ተናግሮለታል። ኋላ እንዲት ትሆናለህ ብሎታል። ቅዱስ እስጢፋኖስ ደግሞ አባት ሆይ ብሎ ይቅርታ የለመነ አባቶቻችን ምን ይላሉ? በዚያ ይቅር በላቸው ብሎ ሲለምን ለወጋሪዎቹ ብቻ ነው። ዋና ያቺ ልመና ለቅዱስ ጳውሎስ ነበረች ይባላል። ለምን ቅዱስ እስጢፋኖስ በመንፈስ ቅዱስ፣ ቅዱስ ጳውሎስ ተመልሶ ከሁሉ የበለጠ በነገራችሁ ላይ ጌታም ተናግሯል። መልካ ኢየሱስም ላይ ይላል ለርእስከ በመንበረከ ሳድ ዘተሳረረ የሚለው ላይ እና መጨረሻ ላይ ይወርሱ በእንቲአከ ነዳያነ ዓለም ክብረ ስላንተ ጌታን ነው መድኃኒታችን ስላንተ የዓለም ነዳያን ክብርን ይወርሳሉ። ወቀደምትን ይከውኑ ድህረ ፊተኞቹ ኋለኞች ይሆናሉ፣ ኋለኞችም ፊተኞች ይሆናሉ ተብሎ እና ቀድሞ ከተነሱት ሐዋርያት ይልቅ ዘግይቶ ከስምንት ዓመት በኋላ ያመነው የመጣው ቅዱስ ጳውሎስ እጹብ ነበረ ክብሩ፣ ስራው፣ ድካሙ በእውነቱ መድኃኔ ዓለም በሚያውቀው በጣም እጹብ ነበረ እና ቅዱስ ጳውሎስን ነው ዛሬ የምናምን። መጀመሪያ የቅዱስ ጳውሎስን ፈጣሪ ነው የምናመሰግን፣ ቅዱስ ጳውሎስን ስለሰጠን። አሁን ስለ ድንግል ማርያም መጀመሪያ ማን ነው የሚመሰገን? እግዚአብሔር። ስለ መስቀሉ ማን ነው የሚመሰገን? እግዚአብሔር። ስለ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው የሚመሰገን? እግዚአብሔር። ለምን? እሱ ነው የሰጠና ስለሰጠን ምትራራ እመቤታችን፣ ጠላት የምናሸንፍበት መስቀል፣ የምንኖርባት ቤተ ክርስቲያን የሰጠ እግዚአብሔር ይደነቃል። ሐዋርያቱን ለእኛ የሰጠ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ደግሞ ዛሬ ምክንያት አድርገን ያነሳነውን ቅዱስ ጳውሎስን የሰጠን መድኃኔ ዓለም ቸሩ ቸሩ መድኃኔ ዓለም። አይ በነገራችሁ ላይ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ስንል እናንተም በሉ ቸሩ መድኃኔ ዓለም ነው የሚባል ቸሩ መድኃኔ ዓለም ከሁሉ በላይ የሚያስደንቀው ቸርነቱ ነው። ለምን ብትሉ ሁልጊዜ የምለውን ነገር ትሰሙናል። መድኃኔ ዓለም ሰው አይነቅም ወድቀን በፍዳ በመርገም ተይዘን ወድቀን እያለን ልናቃቸው ልተዋቸው አላለም። በጣም እኛን ሊያድነን እኮ የተገባን አልነበርንም። በእውነቱ ከወደቅንበት ሊያነሳን የተገባን። ያ ብቻ ግን አይደለም። ለእኛ ብሎ ተወልዶ ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ ማዳኑ ብቻ አይደለም። ዛሬ ሳስብ እስኪ አሁን እኔ እዚህ ቁሜ ስናገር ለእናንተ ስሙን ስጠራ ስሙን እንድጠራ ቸር ባይሆን እንዴት እየጠራው ነበር? ለምን ብትሉ የተሰወረ ኃጢአቴን ያውቃል። ልፍረድብህ ቢለኝ ስሙን ለመጠራት እንኳ አይቻለኝም ነበርና የመድኃኔ ዓለም ቸርነቱ እኛን አለመናቁ፣ አለማጥፋቱ፣ ክፋታችን አለመመልከቱ በጣም ይደነቃል። ከሁሉ በላይ መድኃኔ ዓለም ይደነቃል። ከሁሉ በላይ ለምን ፈጣሪ ነው። ለምን ሁሉን የሰጠ ሁሉን ያደረገ እሱ ነው። ይመሰገናል። ክቡር ነው። ገናና ነው። የሰማይ ምድር ፈጣሪ ነው። የሁሉ ጌታ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስን ስለሰጠን ብርሃን አድርጎ ጨው አድርጎ ምርጥ ዕቃ አድርጎ ስለሰጠን መድኃኔ ዓለም ይመሰግናል። ሌላሳ እመቤታችን ትመሰግናለች። እንዴት በሉ እመቤታችን ለምን መድኃኔ ዓለምን ወልዳ መዳናችንን የሰጠችን። እሱ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ ጳውሎስን የሚያገኘነው በእመቤታችን ምክንያት ነው። ድንግል ማርያም መድኃኔ ዓለምን ባትወልደው ቅዱስ ጳውሎስ ወዴት ይገኛል? እሱ ብቻ ግን አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲያምን በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦላት ከእስጢፋኖስ ቀድማ እመቤታችን ናት የለመነችለት። ይህንን አብነት አድርጎ ቅዱስ ጳውሎስ አባቶቻችን ሲያስተምሩን በትውፊት ምን ይላሉ? ቅዱስ ጳውሎስ እመቤታችን ሲወዳት ልክ አልነበረው በጣም ነበር የሚወዳት። በምን ታውቋል ቢሉ እመቤታችንን በጣም አመስግነዋታል። ቅዱስ ጳውሎስ እመቤታችን ታዲያ አንዳንድ ሞኛ ሞኛ አለ ምስጢር ያላስተዋለ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ 14 መልእክት ሲጽፍ ስለ እመቤታችን ብዙ አልተናገርም ይላል። ተናግሯል ባክ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው። እስቲ እንዲያው ሌላው ቢቀር እንዲያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲጀምር የመጀመሪያ መልእክት የሮሜ መልእክት ለምሳሌ ባጻጻዚያው በአቀማመጡ ለምሳሌ የሮሜ መልእክት ነው። እምጳውሎስ ገብሩ ለእግዚአብሔር ወሐዋርያሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተፈልጠ ለትምህርተ እግዚአብሔር ዛቅደመ ነጊረ በአፈ ነቢያቲሁ ቅዱሳን ዘተወልደ እምዘራ ዳዊት በስጋ ሰብ ቅዱስ ጳውሎስ ለወንጌል አገልግሎት የተለየ ነው። እርሱም የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ነው። እኔ የምሰብከው ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ከዳዊት ዘር የተወለደውን ወመፃ እምዘራ ዳዊት በስጋ ሰብ ከዳዊት ዘር በሰው ስጋ ተወለደ አለ። ዘራ ዳዊት ማናት? ይህ እኮ ነው ቅዱስ ጳውሎስ የመጀመሪያ እንዲያው በስመ አብ ብሎ መጀመሪያ ያመሰገናት እሷን ነው። እምዘራ ዳዊት በስጋ ሰብ ከዳዊት ባህሪ ከዳዊት ዘር ዳዊትንም አነሳ። መቼስ ያው ታውቆ የለ ዳዊትንም አነሳ። ያው ነዋ ክርስቶስ ወለ ዳዊት ነዋ። ዳዊትን ሳያመሰግን ወዴት ሊኬድ? ምዘራ ዳዊት አለ ዳዊት ባህሪ ዳዊት ዘር በስጋ ሰብ በስጋ ማማርያም ማለት እኮ በስጋ በሰው ምክንያቱም ያን ስጋ ከድንግል ማርያም ነው የነሳው። ይሄ ብቻ አይደለም። እንጥቀስ እስኪ አንድን ጨምር ደግሞ ገላትያ ላይ ደግሞ እንጨምር። ገላትያ አራት አራት ላይ ምንድን ነው የሚለው? ወተወልደ እምብእሲት ወገብረ በሕገ ኦሪት ከመይሳይ ጦሙልለ ውስተ ኦሪት አለ። በኦሪት ቀንበር ውስጥ የነበሩትን ገንዘብ ያደርጋቸው ዘንድ በህገ ኦሪት አደገ ከሴት ተወለደ ያለውን ይዘው እምብእሲት ያለውን በትርጓሜ እምድንግል ይለዋል። አሃ ምነዋ ብእሲት ሴት ነው እንጂ መች ድንግል ማለት ነው ቢሉ አይ የሰው ልጅ ቅዱስ ጳውሎስ በምስጢር የድንግል ማርያምን እንዲህ አባቶቻችን ሲያመሰግኑ እኮ ብዙ ምስጢር አላቸው። አነጋገራቸው የመንፈስ ቅዱስ ነው። ተወልደን ብእሲት ከሴት ተወለደ። ለምን እምብእሲት ባሕቲታ ከሴት ብቻ ብቻ ለምን ድንግል ማርያም ወንድ የማታውቅ ቅድመ ዓለም ከአብ ያለ እናት እንደተወለደ ድር ዓለም ያለ አባት እንደተወለደ ቅዱስ ጳውሎስ እምብእሲት ባይቴታ ተወልደ እምብእሲት ከሴት ብቻ ብሎ ድንግል ማርያም አንደኛ ከሴት ተወለደ ብሎ ድንግል ማርያምን ጾታ አልነገረን፣ ሰው መሆኑ አልነገረን። ከአርያም መጣች እንዳይባል። ቀጥሎ ደግሞ እምብእሲት እምብእሲ ወብእሲት አይደለም፣ ሁላችን የተወለደው እምብእሲ ወብእሲት ከወንድና ከሴት ፈቃድ ነው። ድንግል ማርያም ግን እምብእሲት ብሎ አመሰግን። ያ ብቻ አይደለም። በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ ሁለት ላይ ኢነሶ ለዘነሶ እመላይክት አላም ዘር አብርሃም የተዋሃደውን ስጋ እኮ ከመላእክት ወገን አይደለም የተዋደው ከመላእክት አይደለም። አላም ዘር አብርሃም ከአብርሃም ባህሪ ከአብርሃም ዘር ይቺ አብርሃም ዘር የተባለች ስጋዋን የነሳለት ማለት ድንግል ማርያም። አባ ጊዮርጊስ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስን በጣም ይወደዋል። እና በማዛ ቅዳሴ ሲያመሰግን እመቤታችን ሲያመሰግናት እንላታል ወደ ስም እንተ አቡነ ጳውሎስ ልሳነ እፍረት በሆተ ብርሃንም ላይ አመጥቶታል አባ ጊዮርጊስ። ወደ ተራስም እንተ አቡነ ጳውሎስ ልሳነ እፍረት። ልሳነ እፍረት የተባለ የቅዱስ ጳውሎስ የምስክርነት ድንኳን የምስክር ድንኳን አንቺ ነሽ። ለምን እንዲያለ ቢሉ በብራውያን ዘጠኝ ላይ ወለቀዳሚትኔ ደብተራ እንተ ሲታ ያቺ ጌጧ ያማረላት የቀደመችው ድንኳን ነበር ይችላል። ጌጧ ያማረላች ያማረላት በውስጧ መሶበ ወርቁ፣ ማዕጠንተ ወርቁ፣ ተቅዋመ ወርቁ፣ ጎሞረ ወርቁ፣ በትረ አሮን ያለችባት ማለት ነው። ጎሞረ ወርቅ ቢሉ የእመቤታችን ምሳሌ፣ መሶበ ወርቅ ቢሉ፣ ማዕጠንተ ወርቅ ቢሉ የእመቤታችን ምሳሌ፣ በትረ አሮን ቢሉ የእመቤታችን ያቺ ደብተራስም የምስክርነት ድንኳን የሚላት ቅዱስ ጳውሎስ ቀድሞ በኦሪት በሙሴ ዘመን የነበረችው እመቤታችን ለዚያ ነው ለዚያ ነው ወደ ተራ ስምንት አቡነ ጳውሎስ ልሳነ ኅብረት ስለ ቅዱስ ጳውሎስ እመቤታችን እናመሰግናታለን። እሷ አምላክን ወልዳ ቅዱስ ጳውሎስን ሐዋርያ አድርገዋለችና እንዲያውም ዘኮነ ቀዲሙ ሰዳዴ እንዲል ቅዳሴ አሳዳጅ የነበረውን በአማላጅነቷ ሐዋርያ አድርገዋለች። እሱ ብቻ እንዳይመስላችሁ ቅዱስ ጳውሎስ እመቤታችን መውደዱ በምን ታውቋል ቢሉ ደግሞ በቅዱስ ብሩታውስ ዜና ታውቋል። ብሩታው አቴና ፈላስፋ የነበረ የቅዱስ ጳውሎስ ተምሮ ኋላ ደቀ መዝሙር ሆኗል። እመቤታችንን ለማየት ያልደከመው ድካም የለም ቅዱስ ብሩታውስ። ለምን ቢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ማታ ማታ ሲሰብካቸው ሲተረጉምላቸው የአምላክ እናትን ሳይጠቅስ አያስተምርም ነበረ። በዚህ ምክንያት ጉጉቱ ይዞት ሄዶ ሄዶ አሁን ወደፊት ጥራ አንድ ዛሬ ጥራ 17 አይደለ አራት ቀን በኋላውን የእመቤታችን እረፍት ስናከብር ብሩታውስ እናከብረዋለን። ስለምን ቢሉ መቤታችን በረፍቷ ቀን አግኝቶ ተባርኳል እና መቤታችን እየሄደ የሚጎበኛት የሚባረክ ምስጢር ኋላም እኮ እልዋሪቆን ቅዱስ ጳውሎስ እልዋሪቆን እንተ ይእቲ ጽንፈ ምድር የዘመኑ ዘመናዊ ሰባካያን እና አጥኚዎች እልዋሪቆንን በአውሮፓ አካባቢ ያረጉታል። እኛ ግን አይመስለንም። ለምን? አንደኛ እንተ ይእቲ ጽንፈ ምድር ይላል፣ የዓለም መጨረሻ ነው ይላል። መጨረሻ ነው ሲል ዝም ብሎ መጨረሻ አይደለም። ከዚያ በኋላ መሳከወ ነፋሳት ነው ያለው። የነፋሳት መስኮት ነው ያለ እና አልዋሪቆን የሄደ ጊዜ ቅዱስ ጳውሎስ መከራ ቢበዛበት እመቤታችን ተገልጣ አይዞ ልጅ አለውልህ ብላ አጽናንተው ከአራት መቶ ሺህ በላይ አሕዛብን እንዲያጠምቅ አድርገዋለች፣ ረድተዋለች። እና የአምላክና ትርጅኝ ብሎ ቢለምን መታ ረድተዋለች እና በጣም በቅዱስ ጳውሎስ ሕይወት ውስጥ እመቤታችን ከፍ ያለ ቦታ ያለ። ስለ ቅዱስ ጳውሎስ እመቤታችን እናመሰግናታለን። መስቀሉ እናመሰግነዋለን። ታዲያ የመጨረሻችን የሚሆነው ማንን ማመስገን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ራሱን ራሱን እናመሰግነዋለን። ታዲያ ይሄን እምነቱ የጎደለበት ሰው ምን ይላል? አላ ምስጋና ለእግዚአብሔር ነው እንጂ አመሰገን እኮ እግዚአብሔርንማ። ደግሞ ቅዱሳንን ማመስገን እኮ ሁልጊዜ ይላችኋለሁ። ቅዱሳንን ማመስገን የተማርነ ከማን ነው? ከጌታ ከራሱ እኮ ነው። አንተማ ሟች እኮ ነህ፣ ፈራሽ በስባሽ ተርታ ሰው እኮ ነህ። እኔ ተርታ ሰው እኮ ነኝ። አሀ አስበው እንጂ እግዚአብሔር እኮ ቅዱሳንን ያመሰግናቸዋል። ሲያመሰግናቸው እኮ እጹብ ነው በጣም ቅዱስ ጳውሎስን እስቲ መጀመሪያ እግዚአብሔር ሲያመሰግነው እንይ እስቲ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ነው ዛሬ መጠራቱ ነው። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ያለው ዛሬ ነው እና ለሐናንያ ምንድን ያለው? ለሐዋርያው ለሐናንያ ቅዱስ ጳውሎስን ያጠመቀው የቅዱስ ጳውሎስ የነፍስ አባት የሚባል ሐናንያ ነው አይደል? ከሰባ ሁለቱ አርድእት ሐናንያን ምንድን ነው ያለው? ምርጥ ዕቃ አድርጌዋለሁ ስሜን ይሸከም ዘንድ አለ። ልብ በሉ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስን ከምናመሰግንባቸው ከ15 እስከ 20 ከሚደርሱ በጣም የታወቁ የምስጋና ስሞች መካከል አንደኛው ንዋይ ህሩይ ምርጥ ዕቃ ምርጥ ዕቃ ምርጥ ለእግዚአብሔር ምርጥ የሆነ ለሰውማ ምርጥ ቢሆን ምን አለው? ሰው መልክ አይቶ ገንዘብ አይቶ ምን አይቶ እግዚአብሔር ልብ መርምሮ የዳዊት ምርጥ መባሉ በእግዚአብሔር ነው። የቅዱስ ጳውሎስ ምርጥ ዕቃ ማን ነው ምርጥ ቃለው ያለው? እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አመስግኖታል። ኋላ ሐዋርያትን ብፁ እያለ ቅዱስ ጴጥሮስን አመስግኖታል። ያዩ አይኖቻችሁ እያለ ጌታ እንኳን ሌላ አይናቸውን የሐዋርያትን አይኖቻችሁ የተመሰገኑ ናቸው፣ ጆሮቻችሁ የተመሰገኑ በእውነቱ አሁን እኮ ቅዱስ ጳውሎስን ስናመሰግን እኛም እኮ መቼም ኃጢአተኞችን ማለት አይገባም፣ ግን እኛም እኮ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጌታ በመናገራችን እኮ እኛም እኮ ዋጋ አለን በእውነቱ በመስማታችንም ዋጋ አለን እኮ በእውነቱ ይህን ሀብት ማን ያገኘዋል? አባቶቻችን ጋር ስንነጋገር ስንጨዋወት ደጎቹ ጋር አይ እንዲያው አንዲት መልካም ነገር ሳንሰራ አንዲት ቅድስና ሳትገኝብኝ እንዲያው ህይወታችን ሊያልቅ ነው ምን ይሻላል ስላቸው አይ ተመስገን በሉ የቅዱሳንን የእግዚአብሔርን የድንግል ማርያምን ክብር መግለጥ እኮ በራሱ መታደል ነው መመረጥ ነው ይላሉ። እውነት ነው። ስለ ቅዱሳን መናገር ስለማምላክ ከሁሉ በላይ ስለ እግዚአብሔር በፍቅር ነው። ዝም ብሎ ለውዳሴ ከንቱ ለምኑ በየመድረኩ መለፍለፍ እሱ አይደለም። አይ እሱ አይደለም። በፍቅር ሰባኪ ሆይ ዘማሪ ሆይ መድረክ ስትወጣ ሰውን እያሰብክ አትሂድ። መጀመሪያ እግዚአብሔርን አስብ። እዚያ በኋላ ነው ሰው የሚታሰብ። ሄጄ ፈጣሪን አመስግኘው ብለህ ካልሄድክ ምን ዋጋ አለህ? አንተስ የሚሰማው ሰው ነው። ደስ ብሎ በቃ ሰውነት ያውካል። አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ዛሬ አሁን ሰባኪ ካለህ እኔስ ጉባኤ መሄድ አልችልም፣ ያው ትንሽ ባለውበት ሁኔታ ግን ቅዱስ ጳውሎስን ዛሬ ርዕስ መርጠህ አይ ብታመሰግነው እንዴት ነበረ? ለቅዱስ ጳውሎስ እስቲ መዝሙር እስቲ እንደው ጻፉለት እንደው በእውነቱ ለቅዱስ ጳውሎስ እንዴት ለራሱ እንደው ኃጢአተኛው ነው እንጂ የመጽፍለት ነበረ በእውነቱ ያው ጠዋታ እንዴት ያዘጋጀኋታል እሷን ነስ የግዝናት መቼስ ምን ለማለት ነው ቅዱሳንን ማመስገን በራሱ እኮ መታደል ነው እውነቱ። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስን ለማመስገን ሁለት ነገሮች ብቻ እንጠቀም። አንደኛው ቅድም እንዳልኳችሁ በአምስት ዓመተ ምህረት ተወለደ፣ በስሳ ሰባት ዓመተ ምህረት ተሰዋ፣ ሰማይት ሆነ። የዓለም ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ ስሳ ሁለት ዓመት እዚህ ዓለም ኖረ። ሀያ አምስቱን ዓመት በሐዋርያነት ኑሮበታል። ይሄ ቅዱስ ሰው ያ ቅድም የነገርኳቸው አንዱ ይሄ ነው። ቅዱስ ጳውሎስን ለማመስገን ከስራው ጥቂት ነገሮችን እናነሳለን። ቅዱስ ጳውሎስ ዛሬ የተጠራበት ቀን ሆነ። በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ሊያሳድድ ሲሄድ በእሱ ቤት እኮ ክፉ እየሰራ አይደለም፣ ክፉ እየሰራ አይደለም። ባለፈው ስቆጣ ሰምታችሁ ይሆናል። አንዳንድ ጊዜ ታቦት ወጥቶ እናቶቻችን ይዘፍናሉ ይዘፍናሉ። አለቅፋቸውም ዝም ነው ሰንበት ተማሪ ይዘምራል፣ ወጣት ይዘምራል። እግዚአብሔር በጣም የሚቀበል የማን እንደሆነ ታውቃለች። የእናቶቻችን ዘፈን ከእኛ መዝሙር ላይ ይቀበለዋል። ለምን? አንድ በቅንነት ነው እነሱ። ሁለተኛ ኃጢአት መሆኑን አያውቁ፣ ዘፈን ኃጢአት መሆኑን አያውቁ። በቅንነት ለእግዚአብሔር ክብር ነው የሚያደርጉት እና አንድ አባት ምን ይሉ ነበረ? አይ ራሱን ለማስደሰት ለግል ጉዳዩ ከሚዘምር ይልቅ ለእግዚአብሔር ብሎ የሚዘፍን ይሻላል። እንዲህ ስላችሁ ደግሞ ወደ ጴንጤ ነገር እንዳትሄዱ፣ እሱን ማለት አይደለም። ስለ እናቶቻችን ነው ማወራቸው። ለእግዚአብሔር ክብር እና ቅዱስ ጳውሎስ ሲያሳድድ እኮ በሱ ቤት እግዚአብሔርን እያስደሰተ ነው። በቃ ሐዋርያት ተሳስቷል ብሎ አስበው ነው እና እዚያ ማዘዣ ተቀብሎ ከሊቃነ ካህናቱ ደማስቆ ሶሪያ ሲወርድ እግዚአብሔር ለቅዱስ ጳውሎስ አይኑን የመታበት መብረቅ እንዴት ያለ መብረቅ ይመስላቸው? የተርታው መብረቅ እኮ አይደለም፣ የክርስቶስ ብርሃን ነው። ያ መብረቅ ዝም ብሎ ተርታ ይሄ ብልጭ የሚለው ከደመና የሚመጣው መብረቅ አይደለም፣ የጌታ ብርሃን ነው። ከጌታ ዘንድ የእች ብርሃን አባቶቻችን ይላሉ እሳት በላኢ ለአማጽያን ለለይክህዱ ስሞ ለሚክዱ የሚባላ እሳት እሳት መሃያዊ ለርቱ አነ ልብ ገብሩ ፈቃዱ ፈቃዱን ለሚሰሩ ልባቸው ለቀና የሚያድን እሳት ነው እንደተባለ ይሄ ብርሃን እምቢ ላሉ ይቀጣል፣ እሺ ላሉ ያድናል። ቅዱስ ጳውሎስን መጀመሪያ ቀጣው፣ አይኑን አጠፋ። ለምን? አይነ ልቡናውን ሊያበራ አይነ ስጋውን አጠፋበት። ያ ብርሃን ባለማመን እያለ አይኑን አጠፋበት። ሶስት ቀን አይኑ ጠፍቷል፣ ምግብ ሳይቀምስ በጾም እና ጌታ ኋላ ሳውል ሳውል ለምን ትሰድደኒ? ሳውል ሳውል ስሙ ነው። ሳው ማለት ውሁብ ማለት ነው። ውሁብ ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ማለት ነው። ይህ ስሙ ራሱ እኮ ምስጋና ነው። የቀድሞ እና ስምን መላክ ያወጣዋል ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ነው። ሳውል ለትርጓሜሁ ውሁብ ትርጉሙ የተሰጠ ማለት ነው። እና ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ የሚል ድምፅ አሰማው። አብሮት ያሉት ተከታዮቹ ድምፅ ይሰማሉ። ምን እንደሆነ ግን መለየት አልቻሉ አልገባቸው መኑ አንተ ጊዜ ጌታ ያንተ ማነ ብለዋለ እኔ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ዘአንተ ትሰድደኒ። ለምንድን ነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ያለው ቢሉ ጌታ ወእግዚእነሰ ይትሐጽነ ዘንበለ በናዝሬት እንደሚል መጽሐፍ ያደገባትን ቦታ ዋጋ ለመስጠት ናዝሬትን የሽፍታ መንደር ነበረች ነው ኋላ ቀድሷታልና ያችን ለማውሳት ሁለተኛ ነገር የሚታወቅ በናዝሬት ነው ሶስት ጌታ ናዝራዊ ተብሏልና ናዝራዊነቱን ለመመስከር የናዝሬት ኢየሱስ አንተ የምታሳደ አያይዞ ምን አለ ይብሰከረ ጊጽ ተቀኖት በሊህ በተሳለ ሾተል ላይ ብትረግጥ ላንተ ይብሰሃል ብሎ አለው ምን እንዳረግ ትወዳለ አለው ሂደማስቆ ግባ የምትድንበትን ይነግረዋል አሉ ከዚያ ለሃናንያ ተገልጦ አጥምቀው አለው በሶስተኛ ቀኑ አይኑን አብርቶ ምግብ አብልቶ አሳምኖ ሐዋር ያደርገው። ከዚያ በኋላ የቅዱስ ጳውሎስ ነገር ምን ይነገራል? የወሪት ቅናቱ ወደ ወንጌል፣ የብሉይ ቅናቱ ወደ ሐዲስ ተገል ስለ ክርስቶስ ያልሆነው ምን አለ? ቅዱስ ጳውሎስ ያልረገጠው ምድር ምን አለ? ያልተቀበለው መከራ ምን አለ? ስለ ስሙ ቀንቶ እኔ አንዲት ነገር ልንገራችሁ። አሁን የሚያማችሁ ሰዎች አላቸው። እኔም እንደ አቅሜ አሁን ትንሽ አመመኝ ይላሉ አይደለም፣ ወለፈልፋለሁ ያማችኋል አይደል? አሁን በቀደም ይሄን እየሰማሽ ከሆነ ውጭ ሀገር መተሽ የጠየቅሽኝ ልጅ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ ነግሬሻለሁ። እስቲ በሽታ ፈተና ያለባቸው ሰዎች ችል ልንገራቸው ስለ ቅዱስ ጳውሎስ። ቅዱስ ጳውሎስ ሲሰብክ ይውላል። ሲሰብክ ሲውል ግን እንደኔ እንዳይመስል እንደዚህ ወንበር ላይ ተቀምጦ ቪዲዮ ዘርግቶ ምናምን እንዳይመስል አይደለም፣ እነዚ አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ እየተገረፈ ደግሞ እየፈሰሰ ነው የሚሰብክ። በጣም በደህና ዋለ ቢባል ቢያንስ ይሰደባል። አይሁድ ይሰድቡታል፣ ዮናናውያን ይሰድቡታል፣ አህዛብ ይገርፉታል፣ ደሙን ያፈሳሉ፣ ያሰቃዩታል። ይህንን ሲያደርጉ ውሎ ሲመሽ ደቀ መዛሙርቱን ይሰበሰባቸውና ፈክር ለነ እስቲ ተርጉምልን የቀኑን ትምህርት ይሉታል። እረፍት የለም እረፍት የለም ተርጉምልን ይሉታል። ተረጉምላቸዋል። ተርጉሞ ሲጨርስ ስብሐተ እግዚአብሔር አለ ያመሰግናል። ኋላ ደግሞ እንደምታውቁት ድንኳን ይሰፋል። ለምን የሚያስተምራቸው ዛሬ ሰባኪ ሰው ገንዘብ የምትበላ እወቅበት። እውነቴን ነው። በእርግጥ መጽሐፍ መቼ ሲያገለግል የዕለት ጉርስ የዓመት ልብስ ይገባል። ግን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ከእነሱ እንጀራ ስጡኝ ላለማለት ራሱ ሰርቶ ጥቂት እንጀራ ቂጣ፣ ሽምብራ ቂጣ ይላሉ አባቶቻችን፣ ያችን ይቀምስና የተረፈውን ለነዳያን ስጡልኝ ይላል። ለመመጽወት ምጽዋት ጥሩ ነው። ከዚያ በተረፈችው ሌሊት አንዲት ሰዓት እንኳ እንዳይተኛ የራስ መርዘን በሽታ አለበት። ራሱ ብሎ የለ የሚቀጠቅጠኝ ጋኔን ሰይጣን ተሰጠኝ ይላል። የጎኑ ጋት የራስ ፍልጠት ይቀጠቅጠዋል። እንቅልፍ የለው። ኋላ እንዲያውም ጌታ አድነኝ ብሎ ለመነ ቅዱስ ጳውሎስ። ኧረ አድነኝ ጌታዬ አድነኝ ያለ ለምንድን ነው? በሽታውን ተሰቆት አይደለም፣ ለአገልግሎቱ እንቅፋት ሆነበት። እያመመው በጣም ቅዱስ ጳውሎስ ሰው ነዋ። ጥቂት እረፍት ያስፈልገዋል። ምን ይመስልሃል? ኋላ ጌታ ምን አለው? ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ኃይል በድካም ይፈጸማል አለው እና አባቶቻችን ምን ይላሉ? ቅዱስ ጳውሎስ በሽተኛ ነው፣ ህመምተኛ ነው፣ ስጋው ግን ድውይ ይፈውሳል። ፈዋስ ሄዱያን በጽንፈ ልብሱ ይለዋል እኮ አይደለም እንዲሁ በዚህ በልብሱ ዘርፍ በዚህ በጥምጥሙ እንደዚያ ድውያን ይፈወሱለታል። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ ጤነኛ በሆነ ኑሮ በዚያ በሀገረ ልስጥራን እንሰዋልህ እናምልክ ብለውታል። ጤነኛ ቢሆን ኑሮማ አምላክ ነው ይባላል። ፍጡር መሆኑን ሊታወቅ ነው እና እሱ ህመምተኛ ሆኖ ህመምተኞችን ሲያድን ማን ይመሰግናል? እግዚአብሔር። ልብ በሉ ማን ይመሰግናል? እግዚአብሔር። አይጹ እሱ ህመምተኛ በእሱ ያደረ እግዚአብሔር ምን ይደንቅ ምን ይረቅ አድናቆት ይገባል ብለው ያመሰግናሉ። ታዲያ እንዲህ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ በብዙ ስቃይ በብዙ መከራ አስተማረ። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ ስብከቱ ምንድን ነው ትለኝ እንደሆነ በአፍም በመጣፍም ነው። በአፍም በመጣፍም ነው። በአፉ ይሰብካል። አስራ አራት መልእክት ጽፏል። አስራ አራት መልእክት እ ታዲያ እነዚህ ምንድን ናቸው? ምስጢር፣ ነገረ መለኮት፣ ህይወት በረከት፣ ጸጋ። አንተ ሞኝ ነህ። አሁን የቅዱስ ጳውሎስን መልእክት እንደ ጸሎት አታነበውም አይደል? ለምን አታነበውም? ዛሬ ከሮሜ መልእክት ታጥቀህ አደግድገህ ሶስት ምዕራፍ፣ አምስት ምዕራፍ፣ ሰባት ምዕራፍ አደከመህ አንድ ምዕራፍ ብታነብና አቡነ ዘበሰማያት ብለህ ብታስረው ይመጣልሃል ቅዱስ ጳውሎስ። እስቲ አፈወርቅ ዮሐንስን ጠይቀው። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እኮ የቅዱስ ጳውሎስን መልእክታት እንደ ጸሎት ነው የሚጸልያቸው የነበር ጸሎት። ታዲያ ሲተረጉም ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የጳውሎስን መልእክት ሲተረጉም አልረዳው ያለ እንደሆነ ጳውሎስ እዚህ ላይ ምን ለማለት ፈልገህ ነው ይላል። ራሱ ይመጣል። አይ ይሄ እንዲህ ያልኩት እንደዚህ ለማለት ነው እንዲህ ብለህ ተርጉመው ብለዋል። ፍቅሩ ነዋ ዮሐንስ አፈወርቅ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስን በጣም ይወደው ነበር እና በአፍም በመጣፍም እስከ እልዋሪቆን እስከ ጽንፈ ምድር ድረስ ደከመ። እንዲህ አድርጎ መጨረሻ ላይ ተሰዋ። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ ሲሰዋ ፊቱን በጨርቅ ሸፍኖ ነበረ እና ያንን አንዳንዶቹ ሲያስተምሩ ምን ይላሉ? ያ የቅዱስ ያሬድን ነገር ጠቅሰው ይቤሎ ጴጥሮስ ለጳውሎስ ጥባእኬ እሁ ጳውሎስ ወይ ተናፍቅ ኢንመውት እምዝ ዳግመ ብሎ አለው። ወንድሜ ጳውሎስ ጨክ እዚህ በኋላ ይቺ ኃይለ ቃል ቅዱስ ጴጥሮስ ለቅዱስ ጳውሎስ እችን ያለው ከ25 ዓመት በኋላ ሲሰው አይደለም፣ መጀመሪያ ሲያምን ነው የተናገረው። እችን እንታውቁ አንደኛ። ሁለተኛ ነገር ቅዱስ ያሬድ አባባሏን የወሰዳት ለእኛ ተግሳጽ ነው እንጂ ቅዱስ ጳውሎስ ሊሰዋ ሲል ፈርቶ አይ አይደለም አይደለም። ቅዱስ ጳውሎስ ሰማይትነት ሊሄድ ሲል ጨርቅ አይኑን የሸፈነ ራሱ ተናግሯል። ስማነ ምውት በሀበ ዓለም እኔ ለዓለም ሙት ነኝ ወዓለምን የምውት በሃቤ ዓለምን በእኔ ዘንድ ይችን ዓለም ስንኳ ስንኳ ሌላ በአይኔ እንኳ የወሰድኩብሽ ነገር የለም ብሎ አይኑን ተጨፍኖ የተሰዋ ቅዱስ ጳውሎስ በአይኑ እንኳ ከዓለም የወሰደው ነገር የለም። ገብቷችሁ ከሆነ በአይኑ እንኳ ማለት ምንድን ነው? የአይን አምሮት አለ አይደለም? ሰው ጻድቅ ቢሆን እንኳ አንዳንድ ጊዜ አይናችን ሲያይ ያምረናል አይደል? ያምረናል። እንደዚህ ያለ አምሮት እንኳ አምሮት እንኳ ካንቺ ዘንድ የለኝም ሲል አይኑን ይሸፍኗል። ኋላ ደግሞ ለዚያቸው ቤተ መንግስት ላለችው ሴት ጨርቁን ለሰጠችው የእግዚአብሔርን ድንቅ ታምራት ለመግለጥ ነው እንዲያ ያደረገው እና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ሲሰው እንደዛ እና ወይ ትናፍቅ አትጠራጠር የተባለ ቅዱስ ጳውሎስ አለ በአንቀጹ እኛን ለመገሰጽ ነው ቅዱስ ያሬድ ያንን ያለው እና ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያናችን ማጠቃለያ የማደርገው ነገር ምንድነው? እንዲህ ስናመሰግነው መጨረሻ በምንድነው የምናመሰግነው? በስሞቹ መጀመሪያ አንደኛ ምናልን ውሁብ ሳውል የተሰጠ ለማን መጀመሪያ ለወላጆቹ ኋላ ለእኛ የተሰጠ ምን ሆኖ ብርሃኑ አንድ ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ብርሃነ ዓለም ትለዋለች የዓለም ብርሃን ይሄ እኮ የጌታ ትንቢቱ ተፈጸመ ደረሰ እኮ ነው በማቴዎስ ወንጌል 5 14 ላይ አንትሙ ብርሃኑ ለዓለም የዓለም ብርሃን እናንተ ናችሁ ብሏል ጌታ እናንተ ናችሁ የዓለም ብርሃን ያለ ጌታ ቃሉ ተፈጸመ ማን ነው የዓለም ብርሃን ከብርሃናቱ አንዱ ቅዱስ ጳውሎስ ጨለማ ዓለም አሁን እስኪ ኢትዮጵያ እኮ ጨለማ ውስጥ ነው ያለች። ቅዱስ ጳውሎስ መጥቶ ጥቂት ባበራላት። ምንድን ያጨለማት? የእኛ ኃጢአት፣ ክፋቱ፣ ዘረኝነቱ፣ ዓላማ ቢስነቱ። ዓለም እንደዚህ ጨለማ እያለ የክርስቶስን ብርሃን የተሸከመ ቅዱስ ጳውሎስ አበራላት። ምን ተባለ? ብርሃነ ዓለም ተባለ። ሶስተኛ ማሄቶተ ቤተ ክርስቲያን፣ የቤተ ክርስቲያን ጧፍ እንለዋለን፣ ሻማ እንለዋለን። መቅረዝ እንለዋለን፣ ቀንዲል እንለዋለን። ቅዱስ ጳውሎስን መጽሐፍ ለማንበብ ጧፍ ያስፈልጋል፣ ብርሃን ያስፈልጋል። እኛም የቤተክርስቲያን ምስጢር ለመረዳት ቅዱስ ጳውሎስ ያስፈልገናል። ቅዳሴ ላይ ምንድን ነው የምንለው? የጳውሎስ መልእክት ተነበበ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ፣ ቅዱስ የሆንክ ልዩ የሆንክ ሐዋርያው ጳውሎስ፣ ሰናይ መልእክት መልእክት የበጀልህ በጎ መልእክት የላክ ፈዋስ ዶያን ድውያንን የፈወስክ ዘነሳይከ አክሊለ አክሊልን ያገኘ ሰማያዊ አክሊልን ሰአል ወጸሊ በይንቲ አነ ስለ እኛ ለምን አማልድ ያድህን ነፍሳተነ ሰውነታችን ያድን ዘንድ በብዛ ሳይሉ ወምህረቱ በምህረቱ በቸርነቱ ብዛት በይንተ ስሙ ቅዱስ ስሜን መሐሪ ወመስተሳይል ስሜ ይቅርባይ ነው ስላለ ስለዚያ ስለተቀደሰ ስሙ ጌታ እንዲምረን ይላል እና ቅዱስ ጳውሎስ ይባላል መሐይተወተ ቤተክርስቲያን ኋላም ደግሞ በተባሪው ምስጋና ላይ ተውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ለቅዱስ ጴጥሮስ የመንግሥተ ሰማያት መክፈቻ ወድንግልና ለዮሐንስ ለዮሐንስ ድንግልና ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመውቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን የቤተ ክርስቲያን ብርሃኗ ለሆነ ለቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ምስጢራት ተሰጥተውታል ይላል እና ምን እንለዋለን? ማይቶተ ቤተ ክርስቲያን እንለዋለን። አራተኛ እሳት ላይ እንደሆነ ንዋይ ህሩይ ምርጥቃ የወግቃ ይህንን አንዳንዶቹ ለአምስተኛ ሰው መሸጋገር ያደርጉታል። መዶሻ ይባላል። ቅድም ብያለሁ። ለአጋንንት ለመናፍቃን፣ ለአይሁድ መዶሻ ነው። አጋንንትን ራስ ራሳቸውን የሚቀጠቅጥ በጸሎቱ፣ በትምህርቱ፣ በትሩፋቱ የሚቀጠቅጣቸው። ሌላስ ምን ይባላል? ነቃ ህይወት ይባላል። የህይወት ምንጭ ልብ በሉ፣ የህይወት ምንጭ ክርስቶስ ነው። ታዲያ ያንኑ በጸጋ ለማን ሰጥቶታል? ለቅዱስ ጳውሎስ የህይወት ምንጭ በባህሪው ክርስቶስ ነው፣ በጸጋ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ነቃ ህይወት ይሎታል። የህይወት ምንጭ ያ ማለት ከአንደበቱ ከልቦናው ክርስቶስ ያሳደረበትን የዘላለም ህይወትን ነገር የሚሰብክ ነውና የህይወት ምንጭ ይለዋል። የህይወት ምንጭ። ሰባተኛ አዘቅተ ጥበብ ይለዋል። የጥበብ አዘቅት የጥበብ ባህር እንበለው ምንጭ እንበለው እኔ አዘቅት የሚባል ይሄ ኮሬ የተቋት አለ አይደለም እንደዚያ እዚያ ጥበብን የተጠማ ጌታ ተናግሮ የለም የተጠማ ወደ እኔ ይምጣ ይጠጣ ብሏል። ቅዱስ ጳውሎስም በጸጋ ምን ተብሏል? አዘቅተ ጥበብ፣ የጥበብ አዘቅት። ዛሬ እንፈላሰፋለን የምትሉ ፍልስፍና፣ ስነ ልቦና የምታነቡ ሰዎች ተገሰጹ። በግሪክ የአቴንስ የፈላስፎች አለቃ ዲዮናሲዎስን ዘመደልሃይም አብሮባ የተባለውን ዲዮናሲዎስን እንደዚሁም ምክትሉ የነበረውን ብሩታዎስን ቅዱስ ጳውሎስ ነው ተከራክሮ ምላሽ አሳጥ እየተሰማችሁ እንደሆነ ፌስቡክ እገዳ ጥዬብሃለሁ አለኝ። ተበሳጨ መሰለኝ። እንግዲህ አይ ፌስቡክ ነው ኢንተርኔት አይደለም። ምናልባት እየተሰማችሁ ከሆነ ይሰማችኋል። ልጆች እየተሰማችሁ ነው። እስቲ መልእክት ንገሩኝ። የተቋረጠ የሚለውን ጽሁፍማ ኔትወርክ አይደለም ኔትወርክ አይደለም ፌስቡክ ነው። መሀል ላይ ገብቶ ህጌን ጥሰሃል የሚል መልእክት መሀል ላይ ገብቶ ላከል ይሰማችኋል? አሁን ትንሽ ልቀጥል ይሆን ደግሞ መልሶ ይሰማል። ተባረኩ። እሺ እሺ፣ ቶሎ ቶሎ ብዬ ልጨርስ። በቃ በነገራችሁ ላይ አንድ ምስጢር ልንገራችሁ። ፌስቡክ እኮ ካግደኝ ሰንብቷል። ታግደሃል የሚል አግዶታል እኮ በምን ሾልኮ ምጽፈው ነገር እንደሚመጣ እኮ አላውቅም። ይሄ እኮ በእውነት እግዚአብሔርም በእውነት ቸር አደለ እሱ እየረዳን እኮ ነው እንጂ አሁን አሁንም ታግዳል ብሎኝ ይኸው ተመልሶ ደግሞ ለካ እየተላለፈ ነው ወደ እናንተ። ተመስገን ነው መድኃኔዓለም። ያው መቼስ አጋንንት መንደር ሆኖ ክፉ ሰዎች ይዘውት ነው እና እስቲ አሁን ድጋሚ መጥቶ ሳይዘጋብኝ በቃ ዝም ብቻ ጥርጥርት አድርጌ ልጨርስ እና እንግዲህ አዘቅተ ጥበብ ተብሏል። ከዚያ መራሂ ተብሏል። መራሂ ማለት መርህ ለመንግስተ ሰማያት ወነግስተ ሰማያት የሚመራ ማለት ነው። አይኳቲ ተብሏል። አይኳቲ ማለት አይኮተ አመሰገነ፣ አከበረ። አንድም የጌታን እንግዲህ አኮቴት የሚባለው የጌታ ቁርባን ነውና እንግዲህ አይኳቲ ሲለው አንድም በካህንነቱ የጌታን ስጋውን ደሙን ፈትቶ የሚያቀብል አንድም አይኳቲ ሲለው አመስጋኝ አንደበቱ 24 ሰዓት ከምስጋና የማያቋርጥ ለማለት ነውና አይኳቲ ይለዋል። ከዚያ ደግሞ መርስ ይለዋል። መርስ ማለት ወደብ፣ አንዲት መርከብ በማዕበል ስትናወጽ ቆይታ የምትደርስበት መርከብ ነው እና አሕዛብ ከጣዖት አምልኮ ወደ ወደብ ወደ ክርስቶስ ያደረሳቸው በጸጋ ወደብ የተባለ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ዛይን ይባላል ደግሞ ጸጥታ፣ ታላቅ ጸጥታ ይባላል። ከዚያ ውጭ ልሳነ እፍረት ይባላል። አንደበቱ እንደ ሽቱ ይሆናል። ሽቱ ሲያሸቱት ደስ እንዲያሰኝ ለስጋ የቅዱስ ጳውሎስ ትምህርቱ ለነፍስ የሁለት ሺህ ዓመት ሁላችን በምድር ደቂቃ አዳም በሰማይ መላእክትን ትምህርቱ ደስ ያሰኛልና ልሳነ ፍረት ተብሏል። ልሳነ ክርስቶስ ልሳነ ክርስቶስ ማለት ክርስቶስ አድሮ የሚናገርበት አድሮ የሚናገርበት ተብሏልና ልሳነ ክርስቶስ የክርስቶስ አንደበት ልሳን ተብሏል። በእውነቱ እና ቅዱስ ጳውሎስ ሌሎችም ስሞች አሉት እንግዲህ የእናቶ ማርቆስ ፌስቡክ ይህን ያህል ፈቀደልን፣ እናመሰግናለን። እዚህ በላይ የለም። አንዳንዶቻችሁ በፌስቡክ እንደዚህ ቀጥታ ብታስተምር እያላችሁ ነበረ። እኔ ማስተማር ብቻ አይደለም ሌላ ብዙ ነገር ነበረ። በዚህ በቀጥታ እንደዚህ በሚቻለኝ ቀን ግን ያው የምታዩት ነው። እኔ ምን እንደሚያስቆጣቸው አላውቅም። አሁን እኮ ለእናንተ መግባት የፊት እባካችሁ የእኔን መልእክት በስህተት ተረድታችሁታል። እኔ ስለ ፈጣሪ ነው እያስተማርኩ ያለሁት። እኔ ፖለቲካ አልነካው ምንም አላለኩ። ስለ አሜሪካ አላወራው፣ ስለ ኢትዮጵያ አላወራ። እኔ ምንም ያልኩት ነገር የለኝም። ስለ አባቴ፣ ስለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ስለ ጌታዬ፣ ስለ መድኃኔ ዓለም፣ ስለ እመቤቴ፣ ስለ ድንግል ማርያም ነውና በእውነቱ እስከዚህ ድረስም ተፈቀዱልን፣ እናመሰግናቸዋለን። የቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደርብን። ዛሬ ብያላችሁበት ስሙን ስጠሩ ስታመሰግኑ ዋሉ። ዛሬ ለሐዋርያነት የተጠራበት መታሰቢያ ጥር 17 ቀን ነው። በሌላ በሌላ ምክንያት ደግሞ ቅዱስን ሰው እናመሰግነዋለን። ዛሬ መክሲሞስና ዱማቴዎስ ሁለቱ ቅዱሳን ሮማውያን ጻድቃን፣ ዛሬ አባታችን ጻድቁ ኢትዮጵያዊ አቡነ ግርማ ስሉስ ዓመታዊ በዓላቸው ነው እና አባ ጋቢዮስ ቅዱስ መቃሪዎስም ዓመታዊ በዓላቸው ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ሁላችንም በረከት ያሳድርብን። አንዲት የመጨረሻ የምናገራችሁ ዛሬ እግዚአብሔር የቅዱስ ጳውሎስ አምላክ ታምር አድርጎልኛል። በእውነቱ ዝርዝሩን አልነግራችሁም፣ ግን ለገዳማት ከእናንተ የተላከ በጣም ብዙ ገንዘብ አይምሮ መቼስ ህመሙ ምንም ሲጠናብኝ ይረሳለሁ እና የሚቀመጥበት ቦታ ላይ የአንድ ቦታ ረስቸው ሂጄ ማታ ጠዋት ስመጣ ስንት ሰው የሚመላለስበት ጎዳና ላይ አግኝቸዋለሁ እና በእውነቱ የቅዱስ ጳውሎስ አምላክ ይክበር ይመስገን ረድቶናል። እንዲሁ በጣም ብዙ ንብረት ነበረ። ብዙ የገዳማትም የአብነት ትምህርት ቤቶችም እቃ ነበረና ታምርም አድርጎልኛል። ፌስቡክም ከታገደ ሰንቷል። እንደነገርኳችሁ ግን ምጽፈው ይመጣል ወደ እናንተ። አሁን ደግሞ ሚችስ መድኃኔዓለም ቸር አይደለ እና እንደሱ ነው። የቸርነቱን ስራ ይስራልን። እንጸልይ እንጸልይ። መድኃኔዓለም ቸሩ ለሀገራችን ሰላሙን ያምጣልን። ከመቤታችን ከእረፍቷ ከታላቁ ከአብይ ጾም ሁላችን በቸርነቱ ያድርሰን። ሰላም ያስረፈደን አምላክ በኢትዮጵያ ነው የምናገረው፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው ያስረፈደን። ተረፈ ማለቱን ባርኮ በሰላም ያውለን። ቸሩ መድኃኔዓለም ይማረን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጾሳይል አሜን።